mu izina rya yesu kirisito uyu munsi nishimiye kubagezaho ikintu gikomeye cyane wowe uje nonaha ariko ndakwakiriye kanda sabusikarayibu komenti layike na sheyaringa kugira ngo dusangire ubumenyi ngewe wumva muri iyi videwo nitwa mama puti nawe iyi puratifomu yitwa niyu deyi tivi imana iguhire iguhe umugisha mu izina rya Yesu kirisito nk'uko mbibabwiye ntabwo ninda ah, njya kubereka ikintu gikomeye nanone mubyeyi mumama mupapa wowe byayobeye ku mwana wawe turi kukwereka ikintu unyuraho buri munsi ariko udashobora kwibaza iki kintu cyamara iki iki kintu kimera buri munsi kimaze iki urabona muri iki gihe hariho ubuzima bugoye bugoye cyane buragoye kandi tugomba kwiyakira ariko nubwo bugoye tugomba kujya tugerageza tukanasenga n'imana mbese umubyeyi ari kugira gutya yajya nko gupimisha ibiro ugasanga umwana we ari mu mutuku ndetse bakamubwira ngo cyangwa mu kigo mbonezamirire ati umwana wawe yarwaye bwaki kwa shiyarukoro bwaki bwaki bwaki harabita kwashirukuru abandi bakayita bwaki hari bwaki ibyimbisha na bwaki inanura umwana akagenda akabyibuha akagira itama ukagira ngo ni ubuzima bwiza afite akumbi ari bwaki yewe muntu ufite iki kibazo cy'umwana wagiye akabyimba umusatsi ugacurama cyangwa wabyimbye inda gusa mfite akana kabyimbye inda gusa ahandi karanyunyutse akabona eh, kamurangire ariko ntuzongere kurangara ntuzongere kurangara n'umunsi wa rimwe n'iyo waba ukorera abiri indagara z'ijana ntabwo zakunaniye kugira ngo urinde umwana wawe bwaki ujya kurwaza bwaki ko perezida yatanze inka koko niba utunayifite wagiye ku muturanyi uyifite ukamubwira uti rero mama kubera ko umwana wanjye ufite ikibazo arayakwima nzi neza ko mu muco nyarwanda nta muntu wimana amata y'umuti ntabwo yayakwima sibyo wowe unkurikiye wowe unyumva niba byarakuyobeye ufite ikibazo mu mutwe manza uvure icyo kibazo cyo mu mutwe hanyuma ubone gukurikirana urubyaro rwawe aba mama hari igihe turangara ugasanga rwose umwana wawe umugize ikimuga kandi atarabivukanye ugasanga umwana wamwimye amahirwe kandi atarabivukanye mukora atansiyo umubyeyi nyamubyeyi ni uwirukira abo yabyaye akabirukira umwana yagira ikibazo eh, bibuka igihe kimwe nabaye ndahongeye kumva numva ugutwi kwasadutse hano hejuru aha aha ariko mukuri ntacyo ugusatuye mama mukecuru wanjye arabaza arabaza bati uwo mwana yarwaye amerwe eh, bati yarwaye amerwe mm, bati ni amerwe ataravurwa n'iki ati rero ati ni ugushaka akabeba ati ukagaca nk'umurizo ugashyiraho uturaso tw'akabeba eh, mama arabitinya mama bitinye undi mukecuru hirya kuko kwarasadukaga buri munsi narabyumvaga aba yagiye aba rwose yishe akabeba aba agacumurizo ngiye kubona mbona yaje yirukanka mbona mfigiyeho ugutwi kwari kwabangaraye bwakeye kwateranye kwasubiyeho neza mama nawe rero muri bya bindi ngo ubuse ngo wabona ndi gukora ibi ngo wabona ndi gukora ibi mama we yaragiye ajya kugura inyama ngo ngo amerwe ngo akizwa n'inyama kumbi ni indwara yitwa amerwe amerwe cyangwa ameru agura inyama azihagejeje uwo mukecuru w'umuturanyi ati dati ntabwo iki kintu cyavura uno mwana ahubwo icyakabaye kimuvuye twagikoze nashyizeho akarizo k'imbeba hashize nk'icyumweru ubwo twe kuraterana neza gusubira mu butereko ariko kwari kwabangaraye guta amaraso buri kanya mwanyumvise nawe rero niba uri umumama nyamumama irukira uwo wabyaye murwaneho mu isi mu ijoro azirwarize eh, n'abatindiye rero ndabereka ikintu cyagufasha mu gihe ubonye umwana wawe yacuramye umusatsi cyangwa yabyimbye gukakada kubera bwaki ndazana iki cyatsi ubona iki cyatsi ubona iki cyatsi iki mwese mu gicaho ahantu hose kirahamera iki cyatsi bacyita itabi ry'impyisi wakibonye itabi ry'impyisi ni iri dore ni iri itabi ry'impyisi iyo ufite umwana watumbye ako kada cyangwa se wananutse kubera iyo bwaki ugira gutya ukabyuka ukajya gushaka itabi ry'ibiti ugaca amababi warangiza ukayashyira mu kintu cyiza ukayoza nk'uko nababwiye ibintu byose ni agasuku ukamuvugutira ukamuha mu gitondo ikiyiko ukamuha ikindi undi mugoroba ukabikora inshuro eshatu mu cyumweru yandi ameneka uranyumva kubyimba bigahagarara agatangira agasubira ku bunini bwe karemano wanyumvise itabi ry'impyisi kuri bwacya rirebaho ubundi ugatangira ukamuha ibiryo bimugenewe ibiryo umuha ntibikaburemo indagara wanyumvise indagara ibyo umuha byose umuhe ibiryo birimo indagara kandi ndakubujije amasosi ntabwo atunga umwana mama benshi mwiruka mujya gutakira abana amasosi sosi ntabwo itunga umwana isosi ntabwo ituma umwana agira imbaraga ndababujije mujye mubatekera ibiryo nawe warya ukagira imbaraga mujye mubatekera muri make inombe ariko iri y'uruvange hmm? ngaho ufashe ibirayi ubica isosi ufashe ikibi ubica isosi ufashe ikibi isosi nemera ku mwana ni umufa w'inyama gusa mwanyumvise naho isosi y'ubunyobwa no ntukayihe umwana ituma diyara nujya uteka ibirayi ujye ushyiramo imboga byumuke ibintu bitembatembera ngo ni imisosi ngo wabyoroheje no ndakubujije ujye uteka ibiryo ntubice isosi hanyuma uhereze umwana urebe ko atagira imbaraga kandi agacya kaba umuntu muzima mwiza eh, umwana w'icyerekezo nawe nutangira aho ngo ndamutekera ngo isosi ngo y'inyanya ngo ngo n'ubunyobwa ngo arishe ubugari uraba uri kutwikira umwana umva uzapfe wenyine ariko umwana wacu umureke teka ibiryo turabifite nuko tubiteka nabi mwabyumvise turabifite nuko tubiteka nabi ndakwinginze rero niba ufite umwana ufite icyo kibazo rwose gerageza umuhe itabi ry'impyisi hanyuma nyuma y'iminsi itatu umuhe ibiryo byujuje intungamubiri ngaho bayi kora sabusikarayibu layike komenti nubikora kandi bikagufasha uzanyandikire umenyeshe